escribí que el dinero te transforma. Yo, una alternativa de expresarse. No estoy muy de acuerdo tampoco, porque tampoco como sociedad nos lleva como... Siento que como el dinero no es lo más importante, sino que es como nosotros como personas y cómo nos relacionamos. Entonces no estoy muy de acuerdo tampoco. Entonces puedes se transforma en sí porque mucha gente le da mucha importancia a eso y al final no nos preocupamos de lo realmente importante. Es que el capitalismo nos consume, de hecho, porque en el sistema en que estamos, todo es capital hoy en día. El capitalismo como que nos separa socialmente, como que al final como que marca mucho las diferencias sociales y favorece a unos pocos, como que nos perjudica a todos bueno, mi nombre es Sebastián, tengo 22 años, eh, soy masoterapeuta y trabajo con la medicina natural. El consumismo es lo que hoy en día nos tiene así, rodeado en este sistema de, barreras que te imponen. ¿Por qué? Hola, me llamo Gloria, tengo 47 años y escribí en esta pizarra en la parte de pobreza Sí, porque eso es lo que me pasa, que que hay una pobreza espiritual que es súper violenta también. Yo creo que es como la pobreza la veo como la carencia de recursos, pero no solo materiales, la incapacidad también de, ponerse en el lugar del otro, ser tan individualista, yo creo que eso empobrece el espíritu. Lo que veo en la cosa cotidiana me, parece que es injusto, en la repartición de bienes así, no sé, pero no sé si no sé tanto de economía tampoco, pero lo que veo el resultado es justicia, genera esta posibilidad odiosa. Mi amigos me conocen como Cayo, Cayo Biancos, trabajo en el área marketing. ¿Y qué me parece esto? Primero la propuesta la encuentro súper interesante, porque yo creo que mucha gente hoy en día le gustaría definir o establecer ciertas cosas que no le gustan y otras que le gustan. En el caso del capitalismo, lamentablemente es es un mal que nos está consumiendo internamente. Mucha gente no sabe definir ni el capitalismo, ni socialismo, ni sistema de mercado distinto, pero yo creo que esta palabra todos la entendemos creo que eso es lo que va destruyendo la educación, la salud y las personas. Creo que hay que apuntar para otro lado, un lado más social, un lado donde hay una buena educación, un lado donde jóvenes con pocos recursos pueden estudiar y especialmente la gente que tiene poca inversión, poco ingreso familiar, puede tener una, calidad de vida mucho mejor a través de la salud, una buena educación para sus hijos, en especial para el arte, que es lo que a mí me encanta. Mi nombre es Diego Moraga, estudio Ciencias Políticas en la Alberto Estado y el capitalismo para mí es una técnica que tienen los empresarios para dominarnos por mientras, pero el pueblo tiene que despertar, la revolución se va a alzar y lo que escribí, la pobreza hay que solucionarla el consumismo es un mal hábito, es un hábito que adquirimos del capitalismo. Eh, es que el sistema funciona, para los que tiene que funcionar, ese es el tema, que el sistema funciona. Pero tenemos que encontrar uno que sea mejor y que sea más igualitario para todos.